بس ویر وا تار تھارہ پتھر تیر لگ لگے دہ پندہ تیر خدا بچے لگ زیادہ تقریباً تروہ ساس کٹھ زیا جانگ پارس گئی شال زرے یہ وجوہ حالت تار اگر انسان پکی تا لہٰذا کر کہِ سٲنۍ یہِ پرٛابلِم گژھِ گژھٕنۍ حل تُہۍ وٕچھِو پانہٕ یہِ تار یہِ چھِ یہ گنٹن من ترکی پاور دِوان اَتھ گٲنٛٹَس کے یِوان ڈۄڈَس گٲنٛٹَس مگر سُہ سُہ تہِ تہِ چھِنہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان ہٮ۪کان أسۍ أسۍ زٲلِتھ کینٛہہ کینٛہہ وٕچھِتھ سُہ چھا گٲنٛٹَس یِوان یا ڈۄڈَس گٲنٛٹَس یِوان تَتھ کیٛاہ وجہ چھُ تَتھ چھِ یِہوٚے وجہ یُتھُے اورٕ یو اوور پاور تار چھِ چھِ دَزان یہِ یِوان ؤسۍ ؤسۍ نٔتیٖجہِ نیران اَمہِ سۭتۍ چھُ جانَس تہِ خطرٕ اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ أسۍ تہِ ہٮ۪کان پاور وشید کیا میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے executive engineer mister Muhammad Shafi کے فون نمبر پہ کال کر کے ان پہ دباؤ بنا لیں تاکہ میری اس کمیونٹی میں لوگوں کی یہ پریشانی دور ہو سکے میں ہوں پیر اظہر لال پورہ لولاب سے کشمیر انہرڈ کے لیے